Ε, είναι τέτοια η φύση της δουλειάς, ε, της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή, δηλαδή δουλεύω με κακοποιημένες γυναίκες ε, που πιστεύω ότι είναι ανεπτυγμένος έτσι και αλλιώς ο ρόλος της γυναίκας γιατί πιο εύκολα θα μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε μια άλλη γυναίκα παρά σε έναν άντρα ο οποίος μπορεί να είναι, που είναι θήτης στο, στο σπίτι της μέσα.